Yo les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez bien voir sur euh, Fortnite. Hein. Donc euh, je vous présente Lucas que vous connaissez déjà et Yup. Allô C'est pas grave. C'est bien. Bah du coup, on va eh, Mais franchement, elle est trop bien la vidéo d'hier, n'est-ce pas Ouais. Et eh, cette vidéo, je la fais avec une avec Filmora, c'est bon. Avec Filmora, de la vidéo. <laughs> Je sais pas. Bah, bah, bah, bah, bah. Oh, la vache Quoi Mec, je bug de ouf. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh, c'est soit la vidéo ou soit pas de vidéo. Hein. Tu préfères quoi Attends, au moins, est-ce que je peux tirer <gasps> hum, C'est dégueulasse. mais attends, ouais. protège-moi, protégez-moi, c'est dégueulasse. Mon jeu là, il est dégueulasse. Prends une vidéo quand même, regarde, je me TP partout. Attends, attends, je reste au ciel pendant deux minutes. Hein. Alors, paramètres. je suis en train de me faire mimiquer. Je suis en train de me faire mimiquer. <laughs> Comment ça bah, En fait, c'est l'agence avec, avec d'autorité. Mais vous savez là, c'est Jonesy qui met les agences et tout. Hein. Vous savez Jonesy, hein, Johnny... et eh, vous savez, vous savez au moins que Jonesy. Ah non, je suis une pute. Bah je sais pas, je viens de spawn, il y a un mec avec sa euh, sa Pokéball là. <laughs> Ça mérite un montage. <laughs> avis Derrière toi, il va, il va t'allumer, il va t'allumer, il va t'allumer. Vas-y, bute-le, bute-le. <laughs> Vas-y, à toi avec tes popos. Euh, Bismillah. Bismillah. Bismillah. <laughs> Mais mec, quand je lag, et tu sais, la vidéo, il voyait pas que je lague hein, normalement. Et... tellement que tellement que vous avez crié, tellement que ma qualité graphique là, elle bug. Non mais vas-y, vous pouvez encore... Vous pouvez encore crier, hein, euh, je m'en fous. C'est pas grave. Si vous avez le droit de crier quand vous vous faites du. Ouais mais quand, il fait, quand vous, vous êtes tué ou vous avez un HP, vous avez le droit. Mais mec, regarde, c'est les mêmes trucs que dans certaines industries. Mais t'es une fille, toi Mais toi, t'es une fille Allez, viens avec toi Allez, arrive Mais c'était facile. Mais c'était facile, mais... Ouais. Non, jure. Ça, ça va te faire foutre en Tu peux me là Euh... Non. Oh merde. il il a des... Il Ouais Merde. Salut C'est-à-dire, <laughs> on va voir. Je peux avoir son qui du coup Attention, caméra. Oh non. on va voir son stuff, c'est bien.

Après, y avait un gars, Après, tué. Après, il y a un deuxième gars qui est venu. Après, il y a 13 gars qui sont revenus. Dans les fesses. Oh, mais je suis trop fort! Je vais Eh, comment Elle crié par contre, eh Souris. Fais ton pain, fais ton pain. Quoi Quoi Quoi Non mais c'est ça, c'est ça qui est bien. Ouais mais retire. <coughs> Mais tes parents ils sont où <laughs> Vas-y, te gêne pas. Te gêne pas, te gêne pas, te gêne pas. Rien, rien, rien. Ben, ben. Là, t'as pas le bug, hein, c'est bien. Merci pour nous réanimer. Hey bah allez donc Discrétion zéro, protège Protège-moi dans eh, tu l'as tué Vas-y, fais-le tomber, fais-le tomber. Fais-le tomber On va voir comment il va se marrer. Je suis merde. Oui, il m'a kill, il m'a free kill. Eh, mais tu vois, les gens qui nous terminent, c'est des bambis. Bah là, je pas un bambi. Bah si, c'est un bambi, il m'a terminé. Tu rigole, il m'a, il m'a terminé. Euh, c'est bambi. Voilà, c'est un bambi. un pro. Pourquoi c'est un pro Seuls les pros, les pros ne, seuls les pros ne terminent pas les joueurs. Tandis que lui, il m'a terminé. Oh, comment tu l'as démarré Vas-y, Regen pour moi, s'il te plaît. Regen pour moi. Au moins, ça fait un flingue en plus. <laughs> non, vas-y Non, Chitan Chitan Chitan Ah, il y a la On est mort. Bah, tu veux que je mets quoi comme titre de la vidéo euh... dis euh, sais pas, genre euh, Fortnite entre moi et... Non, Ayoub crash dans la vidéo. Ouais. Vite Non, mon ami, je te déteste. <laughs> C'est bon, tu vas me suicider. Vas-y. Attends, go, go, go. Attends, Attends. fais ton pain, fais ton pain, fais ton pain. Ce spectacle de dès la carte. Il a fait la quitter. Dégâts de la tempête. Elle fait un dégât. Je suis mort, à adieu. Adieu mes poupées. J'avais j'ai... prendre le snipe. Je ah, bah. te regarde. Mm -hmm. Toi, t'as pas de Reagan. Ah non, t'es pas bien, t'as vu tes PV. Quand t'as moins de 30 PV, t'as le droit de bah, non, non, non. Non, viens avec toi, je mets Toi, toi moi et elle qui crache. Peut-être toi. Au début, est trop passé dans la vidéo. Quand elle, quand elle crache, tu, tu, tu, regardais sa tête, il est camarade. Il, il a rien là. Mais c'est qui

c'est moi qui joue. Euh, vraiment que c'est moi qui joue. Yeah. Et eh, Filmora, il est dans la description. a à chaque fois que tu cries, je vais mettre le truc euh, de la vidéo précédente là. Waouh! Waouh <laughs> Bah, l'animation waouh eh, par contre, c'est trop cheaté les trucs. À chaque fois qu'il y a ça, il faut toujours que tu rentres dans une maison. Quand t'es, quand t'es mort, t'as droit de crier. Tu seras mort. T'as le droit de crier. Arrête un peu pour la rouler. un peu. T'es nul. Et est-ce que tu penses que j'ai vu les fesses de ton skin Oui, je vu. Attention. T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Tu peux crier. Hein. Vas-y, retourne au salon. Non, attends. On dit voir revoir la vidéo déjà. Mais il faut aller au salon. Et bon montage, je suis sûre que j'ai Hein. Vas-y. Quand tu veux, je peux ajouter. Alors les amours, c'est la fin de cette vidéo. et J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner. C'était et Fer. Ciao, ciao